Bahuriuks šeštadienio vakarą grįžti iš po darbo, visas toks nusikalęs, žinai, bet galvoju, blemba, reik varyti į miestą, jau kiauš ištinę, supranti, meilės noris. Na ir aš greitai apsiprausė jisai, viską supranti, ir į miestą. Mieste čia pasibražė, žinai, išgėrė ten bei šiandien, supranti, nu iššoka diskoteka, čia susipažino su mergička, nu į biškį jau vakar, su kur naktis jau sako, nu varam pas mane, girdi, pratesimą padarysiu. Nu, ta merga, jokių problemų. Grįžo namo, išgyrė dar, nu į davai. Rūlintas, pizė, atžarina tą mergą. Bachuts, patenkins, merga irgi patenkinta. Nu, ir būdų surūkęs cigaretę, žinai, ta mergička tokia... E, gal dar galėtų mane atrūlinti? Nu, tas bahūrs, nu, ble, seka, galėčiau, be jokių problemų, bet, žinai, visą savaitę su overtime svariau, karo čia girdi, man pailsėti reikėtų kokį 20 minučių numigti. To merga sako, tai gerai, mėguk. Bet Bachur sako, nu, girdi, bet vieną prašymą tokį turėčiau. Nu, nu, kokį, ble, tai girdi, kai, kai aš mėgusiu, tu gali man už bybę laikyti tą laiką. Nu, merga, nu, tokia, nu, gerai, jokių problemų. Nu, ir rastas, mėgta, merga už bybę. Bahurs prabuda. Nu, į davai, karo, čia dar atžarna, atžarna, ten merga, merga patenkite, viską cigarą mužinai. Palsiežinai, toks, ta merga sako, kirti, tai kirti, gal dar kartą galėtų mane atžarinti. Blet, Bahursi sako, nu galėčiau, žinai, bet pavargęs, vertaimis variau visą savaitę girdi. Blet, reikėtų pamėgoti man. Nu, tai jis sako, pamėgok, jokių problemų. Nu, bet žinai, reikėtų užbybę, kad tu man laikytum tą visą laiką. Nu gerai, jokių problemų, nu tas mėg, žinai, tą užbybą laiką. Nu ir tai penkis kartus, karočiui. Po penkių kartų, supranti, ta merga visą įsižergusi. Ah, ah, cigarą rūka, blėt, kaip zajebys buvo su tavima girdi tik vieną tokį klausimą turiu. Nahu man tau visą tą laiką už bybę reikėjo laikyti, kai tu mėguoji. Tos bakurs, nu, plėt, aš tave pirmą kartą matau. Ką žinau, gal tu ką nors iš manęs nupyzdint nori? Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų.